Now we are going to play Python This is one of the latest hits after I can upload. Sana mawan dyan, alam mo yan. Yung R card dyan, yung pinakamataas na yung card dito make sure na alam niyo mag-upgrade kasi yun ang paraan para mas mabilis kayong tumaas bumili ng card kasi pag kayo gastos, gastos ng diamonds, random yun. So, hindi mo mapipili yung kumukard. Yung katulad na pag meron, so pag kung may C-card ka, pinakamababa. Meron kang 10 C-card. O pwede ka makagawa ng S-card, A or S-card pag in-upgrade mo lahat. Diba? Galing, di diba? O, sige, try natin. Ayan. Start na siya. Ayun yung world record, oh. Eh. 6.5 million. Ako, 3.7 million lang ako. 4R din ng mga nag-world record dyan. Yung iba, bot. May mga nang dadaya. Pero, yung Valcom Soft na ano ng J Superstar JYP is nag-iingat. Inaalis yung mga mandalaya. Kaya fair sila sa mga lahat sa lahat ng naglalaro. It's a partnership of Dalcom Soft and JYP Entertainment. I know 어쩌지하지도 못한 널 하지만 그녀와 너의 맘널 쉽게 놔줄 답이 없거든 심한 순진한 미소만 오늘 우리 품에 안길래 Oh, 아무것도 모르는 척 Baby no more real love 내 곁에 있어줄게 마지막은 break your heart Bad boy, bad boy Yeah, you really make me a mad girl, mad girl Wow, galing ko! Naka-trister ako! oh, kita mo yun, Francis! Boo! Wala ka! Number 1 lagi ako! Wow. Number 4 ako sa world ranking. Silver 2. Pero baka bukas, number 10 na naman ang yata ako. Mukhang babag, pababagsak niya ako ng mga kalaban ko doon. Sa, sa ranking. Eh, Tataasan nila lalo siguro yung score. Sige, babay na ha.